вискакую, потім розумію, що я замерзаю, і додому за топлями швидко повертаю, на зупинку свою, знову прибігаю, і нервово із народом на автобус чекаю. Їде маршрутка, як велика собача бука, на дорозі сіл підрізає по шансон-салоні лунає Владимирський централ. Владимирський централ. Владимирський централ. Тіпа зупиняю, і в салон, як Джекі Чан, через вікно залітаю. you.